हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त यार और एडवाइजर कुछ भी कह सकते हैं हिमांशु कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ और हमने एक छोटा सा सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है तो उसके लिए आ, हमारे पास काफ़ी मेल्स और क्वेरीज आई हुई थी उसमें से हमने दो क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकें लेकिन हमने दो ऐसे क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है जो कि बहुत जेनरिक था बहुत लोगों के क्वेश्चन थे तो पहला क्वेश्चन हमारा है मिस्टर राजेश जी से है जो पुणे के हैं एक आई प्रोफेशनल है उनका कहना है कि आ, मेरे कुछ स्टॉक जो एस हैं जिस पे मैंने काफ़ी लंबे अरसे से पैसे लगा रखा वो निगेटिव में है तो मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे इससे बाहर आना चाहिए या उसको होल्ड करना चाहिए राजेश जी ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जैसा आपका है वो वो सेम सिनारी मेरे साथ है कैसे क्योंकि मैं भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हूँ मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ और आज के डेट में मेरा जो रिटर्न है वो भी काफ़ी कम हो गया है लेकिन मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं वैसे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि देखिए राजेश जी अगर म्यूचुअल फ़ंड की मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फ़ंड जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी मैं अगर बात करूँ होराइजन की तो पाँच साल से छः साल का होता है और मार्केट अप एंड डाउन चलते रहते उससे ना हमारे हमारे पोर्टफोलियो को फ़र्क आता है ना आपके पोर्टफोलियो को फ़र्क आता हो सकता है टेम्पोरी इम्पैक्ट आपको दिखेगा टेम्पोरी इम्पैक्ट का मतलब ये है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है नीचे की तरफ बढ़े जा रहा है उसकी वजह से सारे स्टॉक म्यूचुअल फंड सारी चीज़ें नीचे हैं इसकी वजह से आपके आर और जो आपका रिटर्न है वो दिख रहा है कि निगेटिव है मैं इसमें दो दो आस्पेक्ट रखने की कोशिश करूंगा आपके लिए पहली चीज़ अगर आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है अगर वो कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहा है और उसका फंड मैनेजर अच्छा है और उसकी रेटिंग अच्छी है आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है ये आने वाले कुछ दिन में ऑटो इक्वलाइज हो जाएगा और आपका पैसा कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा लेकिन मैं फिर से एक एक सब्जेक्ट टू जो कहते हैं ना छोटा सा हमारे लॉ में सिखाया गया है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू की आपको ये होराइजन लंबा रखना पड़ेगा और जब मार्केट नीचे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है एक अच्छा टाइम भी होता है कैसे क्योंकि हम एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं जब रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो जब मार्केट 2017 के आसपास में मार्केट अप था तो अगर आपने हज़ार रुपये लगाए तो वही यूनिट कम आते थे लेकिन आज जब मार्केट कम है तो उसका इन कम है तो यूनिट भी ज़्यादा एलोकेट हो रहा है तो अगर आप जब इसको लॉन्ग टर्म में इक्वलाइजर की तरह देखेंगे तो एवरेजिंग हो जाता है तो हो सकता है कि अभी आपको दिखे कि आपके पास जो नुकसान है या जो स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स हैं वो निगेटिव है लेकिन आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो कहीं ना कहीं आपका पैसा वापस करे क्योंकि उनके रेपुटेशन और उनके प्रोडक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मुझे कहीं आपके लिए रिस्क नहीं दिख रहा है बट अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है जिसमें फंड मैनेजर अच्छा नहीं है या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तब वैसे फंड में आपको कॉल लेने की ज़रूरत है मुझे आपका पोर्टफोलियो पता नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई ओपिनियन या कोई कमेंट नहीं कर सकता और ऐसे भी हम पब्लिक डोमेन में किसी भी प्रोडक्ट पर कोई कमेंट करने का आ, हम नहीं चाहते तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म है पाँच साल छः साल का होराइजन है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ये ऑटो मार्केट आगे जाएगा अभी थोड़ा सा अगर आप देखें तो ग्लोबल यूएस चाइना की जो ट्रेड वार पॉलिसी अभी ट्रेड वार चल रहा है उसकी वजह से भी मार्केट इम्पैक्ट है डॉलर भी अपसाइड है तो उसकी वजह से थोड़ा हमारे मार्केट में रिसेशन की जो हवा चल रही है मैं उसको हवा ही बोलूँगा जो चल रही है उसकी वजह से आपको थोड़ी सी नो डाउट आपके जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरा नहीं हो पाई लेकिन आपको घबराना नहीं है आप अपने पोजिशन को होल्ड करें और लॉन्ग टर्म में रखें आप एक अच्छा निवेश कर रहे हैं और इसका रिटर्न अच्छा ही आएगा तो आज के लिए राजेश जी के लिए इतना ही था दूसरा क्वेश्चन भी हम लेते हैं निशा जी का है ये नोएडा से हैं इनका कहना है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं क्या मार्केट नीचे जा रहा है क्या एक सही समय है मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए निशा जी इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही मुश्किल है क्यों क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है और मैं इसको दो कैटेगरी के लोगों के साथ करूँगा तो मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है फिर भी मैं आपको एक बहुत सब सीधे शब्द में बताऊँ तो लमसम इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रिस्की वेंचर है अभी के टाइम में क्यों क्योंकि आपके पास छोटा कॉर्पस होगा और छोटा कॉर्पस होने की वजह से अगर आप आज पैसा लगाती हैं और मार्केट अभी 500 पॉइंट नीचे था कल हो सकता है हज़ार पॉइंट नीचे हो जाए दस दिन बाद कुछ और हो जाए तो आपका जो डिक्लाइन जो इन्वेस्टमेंट का डिक्लाइन वो बहुत हाई होगा और रिकवरी में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि आपने एवरेजिंग नहीं की हुई है तो रिकवरी में टाइम ले सकता है और हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान ही हो जाए अगर आप में एपेटाइट है रिस्क लेने के लिए तब तो अच्छा है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ अगर आप स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करें तो रिस्क का जो पोटेंशियल है वो कम कर सकते हैं मैं इसमें कोई गारंटी नहीं दे रहा या कोई आ, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं बात कर रहा हूँ जो कि हो सकता है कि इससे आपके रिस्क कम हो जाए कैसे अगर आपके पास पाँच लाख रुपए तो मैं कहूँगा इसको फाइव में डिवाइड कर दीजिए फाइव मतलब कि फाइव टाइम्स आप एक बार लमसम ना करके पाँच टाइम करें कैसे आप वो वेट करें जब मार्केट में डिक्लाइन आए मार्केट जब नीचे जाए उस समय आप मार्केट में इन करें और आपने प्रोडक्ट उठा लिया अगर मार्केट अपवर्ड जा रहा है फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है आप उस पैसे को अपने पास ही रखें किसी भी लिक्विड फंड या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में लगा के रखें जहाँ आपका सिक्योर रिटर्न आ रहा है अगर फिर मार्केट नीचे जाए और जो आपने पुराना एवरेज लिया था उससे भी नीचे जा रहा है तो आपको पैसा फिर से लगाने की ज़रूरत है और फिर वो एवरेजिंग करने की ज़रूरत है यह पाँच चार बार पाँच बार अगर करती है तो मेरा मानना है ये ये कोई मैं गारंटी नहीं दे लेकिन मेरा मानना है कि जो रिस्क का लेवल है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है और एवरेजिंग भी हो जाता है लेकिन फिर वही बात है कि ये एक कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो एक बार ना लगाएं उससे अवॉइड करें क्योंकि मार्केट बहुत वॉलाटाइल है और आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है ये उनके लिए अच्छा है जिनके पास बड़ा कॉर्पस है रिस्क लेने की ताकत है और अगर लंबा भी इनको एवरेज करना पड़े तो उनके लिए अच्छा हो मैं अब दूसरी आप ही में अगर एक चीज़ और ऐड करूँ आपने पाँच बार किया उसके बाद भी मार्केट डिक्लाइन हो रहा है फिर तो बड़ी दिक्कत है तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है इसमें थोड़ा सा कॉसस रखने की ज़रूरत है मैं उसको कहूँगा कि आप लमसम ना लेकर आप इसको एवरेज में ही जाएँ और जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है उसमें अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सिक्योर होगा आपके लिए लेकिन अगेन अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है और आप मार्केट समझती हैं तो बहुत लोग हैं जो कि लमसम में लगा के पैसा कमाते हैं मैं वो भी मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसमें रिस्क का जो परसेंटेज है बहुत हाई है और मैं निशा जी उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि गृहिणी हो या किसी कॉर्पोरेट में काम करती हो और छोटा कॉर्पस रखा हुआ तो मैं आपको रिस्क लेने से थोड़ा सा पीछे रखूँगा कि आप रिस्क ना लें आप एक सेफर साइड में या स्ट्रैटेजिकल पॉइंट पर ही खेलें ताकि आपका पैसा और कैपेक्स आपका सिक्योर रहे तो आज के लिए इतना ही अगर आपको किसी तरह की कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का हम आंसर दें और उसके लिए ये भी हो सकता है कि हमारे पास काफ़ी क्वेरी आने के बाद आपके क्वेश्चन को आंसर ना किया जाए लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उस तरह के क्वेश्चंस को उठाने की लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन हो लोगों को उस तरह से हो लेकिन ऐसा नहीं है हम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी उठाने की कोशिश धीरे धीरे हम उसमें नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे अभी हम दो ले रहे हैं धीरे धीरे नंबर बढ़ाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ के साथ हमारे वेबसाइट पे tax for wealth dot com और ऐप पे अगर आप देखें तो वहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं और फाइव टी पे भी हैं और बहुत जल्दी एंड्रॉयड टी पे भी आने वाले हैं तो ऐसा ही प्यार बनाए रखें और किसी तरह की और अगर आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन uh, की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू